Tiger będzie nam... O, chodź, popłyniemy z Tigerem na A i Tiger będzie nam rzucał dym. A. No, no, no, no. Tiger robimy, tak, nie? Mhm. Wiesz, tak z kilometr przed nami płyniesz, nie? Nie, no Ona przy co jest mhm. gra. Tak samo. Mhm. I ciekawe, co się stanie, jak wróci i będzie miał 10 HP. Kurwa, o jakiegoś śmiecia uderzyłem, na wodzie coś leżało. Kurwa. Kurwa, jakaś tratwa we mnie. <laughs> O kurwa. To, ty to co, jakaś tratwa ratunkowa, czy co? Chyba tak, się kurwa rozbitkowie ty. Tem, e aqueles, puxa,